I want to use a 120 foot, either 9 millimeter or 11 millimeter rope. All right, so this is something that would be done before we stepped off on our mission. Ini adalah yang kita lakukan sebelum kita masuk ke misi kita berikutnya. Uh, ada air yang harus kita lewati, dilewati. Strong swimmer is going to tie a Aussie rappel harness around himself. Two other individuals who are going to be for this situation. Saya pernah Honda berarti. Ini yang kelapan tuh? kelapan kelapan. atau Oh iya, situ naik. yang masuk ke dalam. Celimber, celimber. Oke. Okay. Wah. I'm going. Yeah. Oh, nice. Okay, okay. Guys. Satu aja tarik. It's okay. Then. Uh, ten. Is that ten? Well. Uh, Ya rem. Woi, salat tangan. Masih begini? Yo. Lanjut. At, at that turn, the middle rope becomes the the haul line. Simpul apa? sing, uh, single aja dulu, jangan double dulu, bingung tadi. This? Yep.